Allah l'a choisi pour livrer son message final, un prophète pour toutes les nations du monde. Il a accompli son devoir avec sincérité, sans aucune aspiration pour l'argent, le pouvoir ni la gloire. Il était l'honnête, digne de confiance. Sa politesse lui a valu une admiration universelle. C'est par son travail, ses sacrifices, que la victoire de l'islam fut proclamée. Adopter son message, c'est choisir le salut universel, c'est choisir son accueil dans l'au-delà. Sa manière d'être avait plus de charme que la pleine lune, la perfection incarnée. Alors l'honneur et la dignité reviennent à ceux qui donnent vie à ces enseignements et ses opposants sont voués à un échec humiliant. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to have taqwa of him when he says in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. We are all painfully aware nous sommes tous accablés par la situation actuelle en France. Ce pays qui s'est proclamé champion des libertés, des valeurs libérales, de la liberté, de l'égalité, des droits universels. Et voilà qu'on subit cette honteuse campagne xénophobe, islamophobe, contre notre prophète, notre messager sallallahu alayhi wa sallam, sous la bannière de la liberté d'expression. Tout ça en réponse réactionnaire à un incident regrettable. Ils utilisent cet incident isolé de ce professeur décapité comme justification de leur campagne contre notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça me rappelle un incident dans la vie du prophète où quelques-uns de ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam, avaient été envoyés en expédition non militaire de renseignement. Il y a eu des dérapages et un ou deux Mécois ont, été, ont trouvé la mort dans les terres sacrées de la Mecque, à la Mecque. Les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu et les Mécois ont fait une énorme campagne de propagande contre les musulmans. Regardez-les, ils saccagent l'honneur des terres sacrées. Regarde ces musulmans. Ils ont bafoué les commandements de Dieu. En un lieu sacré, ils ont tué quelqu'un. Une propagande massive de diabolisation de l'islam et des musulmans. Allah nous a alors révélé un passage du Coran traitant de ce genre de situation. Ils t'interrogent sur le combat pendant les mois sacrés, en terre sacrée. Allah proclame, c'est kabir, c'est un crime de tuer une personne sans défense, c'est un crime de tuer en terre sacrée, c'est un acte abominable. Allah affirme que c'est terrible ce qu'ont fait les sahaba. Mais Allah ne s'arrête pas là. Allah subhanahu wa ta'ala fait la liste des doléances des musulmans contre les Mécois. Allah subhanahu wa ta'ala says that وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله to block people Interdire les gens de séjour, expatrier des gens simplement pour leur religion, tuer des gens parce qu'ils sont musulmans, rejeter Allah, c'est là un crime bien plus grave que la mort d'une personne provoquée par un dérapage des musulmans. Et Allah continue de s'adresser aux quoi toutes les persécutions que vous perpétrez sont bien pires que la mort d'une personne. Telle est la justice d'Allah. Alors nous proclamons fort et clair qu'il est interdit de tuer une personne dans nos pays. La justice populaire est une chose interdite. Il est interdit de lire un bouquin de jurisprudence et de croire qu'on peut appliquer la charia dans une terre où la charia n'a pas sa place. C'est interdit et nous l'affirmons sans équivoque, sans gêne. C'est la vérité. On n'a pas la honte de le dire. En ces terres d'Occident, où nous vivons, nous avons une liberté de parler ouvertement. Mais en revanche, pour la France, pour une grande puissance mondiale comme la France, pour le chef d'État, représentant du pays, de profiter de cet incident pour ensuite renforcer l'incitation à la haine par des posters et des affiches discriminatoires et humiliantes de notre prophète à travers le pays, sallallahu alayhi wa sallam imposant à toute la population de voir ces images reprises de bandes dessinées 24 heures sur 24, de faire de la libre critique de ces bandes dessinées un acte criminel. Le simple fait d'exprimer sa colère verbalement devient un acte criminel. De fermer des dizaines d'associations et d'organismes de charité parce qu'ils refusent de se soumettre à cette humiliation, parce qu'ils protestent, contre les attaques des services secrets et de la police qui viennent incarcérer les gens pour avoir simplement critiqué verbalement les agissements du gouvernement. Arrêtez votre double discours on est loin de la liberté d'expression. C'est tout le contraire. La liberté d'expression, c'est lorsque la minorité s'adresse à la majorité. La liberté d'expression, c'est quand une minorité qui souffre a la liberté de protester contre le régime, de remettre en question les, autorités. C'est ça la liberté d'expression. Mais quand c'est le président, quand ce sont les autorités, l'armée, qui se conduisent comme des racailles, incitent leur propre population à la haine contre la minorité, comment ça c'est la liberté d'expression ce soi-disant message fort n'est rien d'autre qu'un comportement de racaille. Ce n'est rien d'autre qu'une incitation à la haine. Ne me parlez pas de liberté d'expression. 7% des Français sont musulmans. 7%. N'allez pas me dire que les 90% sont intimidés et ont besoin de leur liberté d'expression pour se défendre. Un acte de violence isolé par une population musulmane par millions. Et d'ailleurs, ce sont toujours les, statistiques de la criminalité dans les communautés. Et quelle est la réponse Le simple fait d'être musulman pratiquant est devenu un crime. Toutes sortes de critiques du gouvernement et des politiques mises en place devient un crime. Mais alors, ma chère France, qui donc es-tu pour nous apprendre la liberté Qui donc es-tu pour nous sermonner à propos du crime d'une personne N'avez pas vous aussi été criminel dans votre passé colonial Vous avez oublié l'occupation cruelle de l'Algérie pendant plus de 100 ans, où la population était massacrée. Pas juste une personne, pas juste un enseignant, des millions de personnes, des millions d'innocents femmes et enfants massacrés, violés à droite à gauche. Quiconque protestait se faisait menotter, attaché à l'arrière d'une voiture et traîné dans les rues de la ville d'Algérie, jusqu'à en mourir. Ils avaient fait des camps de concentration, bien avant Hitler. Ne me parlez pas de liberté quand vous faites tout le contraire. Vous vous mettez en colère pour le meurtre d'une personne. Et je le répète, oui, cela n'aurait jamais dû se produire. Mais vous êtes aveugle quant à vos agissements contre une population tout entière, des millions de citoyens de votre propre pays, avec le passeport, de quatrième, de cinquième génération d'Africains du Nord. C'est pour vous qu'ils sont chez vous, parce que vous les avez colonisés. Ce n'est pas eux qu'il faut accuser. Ils sont là parce que vous aviez besoin d'eux pour le travail manuel. Vous les avez amenés après avoir colonisé leur pays, et maintenant, leurs enfants ne cinquième génération sont discriminés Vous ne leur donnez pas la même éducation Vous les entassez dans des ghettos, à l'extérieur des villes Vous ne leur donnez pas de travail vous leur fermez les portes à toutes les opportunités Ce crime qui a eu lieu, cet enseignant qui a été tué, ça n'avait absolument aucun lien avec les livres de jurisprudence islamique. Au contraire, c'était entièrement lié à votre façon de traiter les musulmans dans votre communauté. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de justifier, de mettre dans le contexte. Il faut avoir le courage de dire, ce meurtre, il était abominable. Mais ce n'était pas le meurtre sorti des livres de charia, c'était un meurtre venu de la colère face à la façon dont vous traitez des millions de vos propres citoyens. Ce n'est pas une justification, c'est mettre les événements dans leur contexte. Et la solution Vous voulez rendre les choses encore pires C'est pas comme ça qu'on se comporte en chef d'État. Vous voulez provoquer la guerre civile dans votre propre pays Vous voulez qu'une minorité se sente encore moins chez elle en bafouant tout ce qui lui est sacré C'est comme ça qu'on avance, ma chère France Bien sûr que non. Et à nous, musulmans également, de faire très attention. Ils nous tendent des pièges. Ils attendent d'autres incidents comme celui-là. Soyez lucides, musulmans, ce ne sont que des stratagèmes. Je parle de la France, mais c'est une réalité mondiale, et surtout dans le monde occidental. Ils sont à l'affût. Les gens de ce genre-là, certains d'entre eux prient qu'une nouvelle attaque terroriste se produise. ils n'attendent que ça. Pourquoi Parce que ça leur donnera l'autorité de renforcer encore plus leur répression. Ça leur donnera l'autorité de diaboliser toute la population musulmane. Alors à nous de ne pas nous abaisser à leur niveau. C'est vrai, Wallahi, le déshonneur du prophète sallallahu alayhi wa nous fait souffrir. Wallah, nos cœurs sont meurtris, nos cœurs sont répugnés, mais voilà, il faut adopter les principes de la tolérance, ne pas combattre la haine par la haine, mais par la sagesse. Nous combattrons leur propagande par la tolérance. Et la meilleure manière de défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de refléter son comportement exemplaire et de transmettre son message pour montrer à la population qu'il était effectivement une miséricorde pour le monde entier. C'est la seule voie possible. C'est un combat difficile, c'est un combat à long terme. Mais si les 7 8% des musulmans de France, la France ayant la plus large population de musulmans dans tout le monde occidental, en pourcentage, si ce pourcentage voulait bien rester loyal à l'islam et aux enseignements de la tolérance, voulait bien incarner la bonté qui a toujours été au cœur de cette religion, voilà la meilleure façon de changer les esprits, la meilleure façon de faire face à ce genre de cruauté, à ce genre de haine contre tous les musulmans. Je parle de la France, mais en vrai, c'est le même scénario qui se produit dans tout le monde entier, même ici chez nous. Il faut tirer des leçons de notre passé et soyez lucides sur ce qui se passe partout dans le monde. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de s'emporter à cause de ce genre de situation déplorable. Il faut répondre à la haine par la sagesse et la dignité, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait reçu l'ordre de le faire. Présente l'autre joue. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son envoyé, « Nous savons bien que tu souffres de leurs paroles. Fais abstraction, et Allah se chargera d'eux. » Nous implorons Allah d'accorder aux musulmans de France, aux musulmans de Chine, aux musulmans de Birmanie, aux musulmans de Syrie, aux musulmans du monde entier, le secours, la paix et le soulagement de leurs souffrances qu'ils méritent depuis si longtemps. we ask Allah Azza wa Jal to grant them relief and to relieve them from their stress. May Allah subhanahu wa ta'ala bless me and you with and through the Quran and he may, may He make us of those who its verses they understand and apply its halal and haram throughout our lifespan. I ask Allah's forgiveness. You as well ask Him for He is the Ghafoor and the Rahman. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبعد Chers musulmans, pour avoir les idées au clair, il suffit de comprendre Surat al-Kawthar. Quand les Mécois se sont moqués du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné Surat al-Kawthar. J'ai présenté une khutbah là-dessus, vous pouvez l'écouter en ligne. إنا أعطيناك الكوثر Quoi que les gens disent, l'honneur du prophète vient d'Allah. Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Qu'importe ce que peut dire un être humain, c'est le Seigneur de toute l'humanité qui a accordé les fontaines du paradis à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel tort pourrait lui arriver si même toute l'humanité le rejetait C'est le souverain de toute l'humanité qui lui a donné son honneur. Qu'importe ce que disent les Français, qu'importe ce que dit le kafir, à quoi bon Nous t'avons donné un honneur sans égal. Nous avons donné El Kawthar du paradis. Ton travail à toi, notre travail à nous, mon travail à moi, c'est de nous tourner vers Allah, c'est d'être assidus dans la prière, c'est de nous montrer charitables envers les pauvres, c'est de maintenir notre identité musulmane. Ensuite, Allah réconforte son prophète. Ne t'en fais pas. Je me charge de tes opposants, sallallahu alayhi wa sallam. Je me charge de ceux qui te ridiculisent. Ceux qui se sont déclarés ton ennemi auront affaire à moi. Quiconque s'attaque à toi, je me charge de le faire échouer et de lui couper la voie de toute réussite. Alors soyez sans crainte, souvenez-vous de cette sourate. Rendez-vous compte que c'est Allah lui-même, Azzawajal, qui se chargera des ennemis du prophète. À nous d'incarner le message du prophète qu'Allah fasse qu'on en soit à la hauteur. اللهم إني داع فأمنهم اللهم لا تدع في هذا اليوم ذما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بالسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز عباد الله إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم إليكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزد لكم ولذلك ذكر الله تعالى أكبر وأقم الصلاة يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون